Mkuu wa viwango vya utumwa buluu Zanzibar, Injinia Rashid Mabruk Ali ameitaka jamii kuwa na uelewa mzuri kuhusiana na utumwa buluu kwani hupelekea kukua kwa shughuli nyingine nchini. Taarifa zaidi tuungane na Fatma Juma. Ameyasema hayo baada ya kumalizika kwa kikao kilichofanyika baina yake na waziri wa mazingira na ustawi wa wanafunzi SUZASO kilichozungumzia dhana halisi ya uchumi wa bluu. Amesema uchumi wa bluu sio utumiaji wa bahari tu, bali pia ni matumizi ya rasilimali za nchi na maeneo yote yaliyozunguka fukwe, ambayo hupelekea kukua kwa shughuli tofauti za kiuchumi na kupelekea maendeleo ya nchi. Actually, unapozungumza uchumi wa bluu kama uchumi wa bluu sio hatuzungumzii utumiaji wa resources za baharini tu, hapana, kwa sababu duniani huwa define uchumi wa buluu kulingana na vitu viwili vikubwa. Kitu cha kwanza huwa define uchumi wa buluu kulingana na rasilimali zilizo katika nchi husika, kwa wanaangalia resources zilizo katika nchi husika, lakini kitu cha pili wanaangalia mipango ya kimaendeleo ambayo itaipeleka mbele ile nchi husika. Lakini uchumi wa buluu maana yake kwa kifupi, yani ni ile sustainable way ya kutumia rasilimali zinazopatikana tuseme baharini, kwenye maeneo ya fukwe na maeneo yote yanayozunguka yanayozunguka maeneo hayo ya, ya, ya bahari na fukwe. Naye waziri wa mazingira na ustawi wa wanafunzi SUZASO Juma Saidi Omar ameishukuru wizara ya uchumi wa bluu na serikali kwa ujumla kwa ushirikiano wao katika kuwaelewesha kuhusu dhana halisi ya uchumi wa bluu na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Tunawashukuru sana wizara wa uchumi wa bluu na uvuvi kwa namna ambavyo kwa wametupokea, wametusapoti katika hili na wameona wametuchukua kama wadogo zao, kama ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunataka watu wa, wawe na uelewa mpana juu ya swala zima la wizara ya uchumi wa bluu na uvuvi. Ni wizara ambayo kwa ina wigo mpana na inazungumzia masuala mengi ambayo kwa itaenda kulifaidisha taifa la Zanzibar. Pia amewataka wanajamii kuacha dhana potofu juu ya suala zima la uchumi wa bluu, kwani dhana ya uchumi wa bluu ni kwa ajili ya ukombozi visiwani Zanzibar. E, maoni yangu naambia kwamba watu kwanza waondoshe dhana potofu juu ya suala zima la uchumi wa bluu na uvuvi. Hii wizara imekuja kwa ajili ya ukombozi kwa Zanzibar. Dr. Hussein Ali Mwinyi amekuja nao hii wizara kuona ni kwa namna gani anaenda kuitetea Zanzibar, anaenda kuikomboa Zanzibar. Kwa hiyo niwaombe sana wanavyuo na jamii yote kwa ujumla iondoe dhana potofu katika swala zima la uchumi wa bluu. Uchumi wa bluu ndio ukombozi wa Zanzibar, vijana ndio unatugusa sana uchumi wa bluu. Ukizungumzia uchumi wa bluu, kuna masuala mazima ya uvuvi, masuala mazima ya vitu vinavyopelekana katika bahari. Kwa hiyo sisi wenyewe ndio wahusika wakuu wa swala zima la uchumi wa bluu na uvuvi. Kwa maana yake sisi binafsi kama vijana tunaonekana tuna na hamasa kubwa, tuone kwa namna gani fursa zote zilizomo ndani ya Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi tunazipata na tunazifuatilia. Nikiripoti kutoka ofisi za uchumi wa bluu ZURA ni Fatuma Juma, Tifu TV.